Шедевры хоровой оперной классики. Лучшие творения исполинов оперной музыки. От Джузеппе Верди до Александра Бородина. 5 декабря. Грандиозный концерт хора Большого театра Беларуси.